होती और जिसकी वजह से मजबूरन डिश लगाना पड़ता है तो डिश लगाने के लिए जो हमारे पार्क साइड है उसके अंदर जो काफ़ी चैनल्स होते हैं पेड चैनल्स होते हैं जिसके लिए हमें एक अच्छा रिसीवर और फॉर एवर सर्वर वाला रिसीवर लेना पड़ता है जो कि मेरे पास इस वक्त आ गया है तो हमने करना है अनबॉक्स इसमें देखते हैं कि ये किस किस्म का रिसीवर है इसका रिज़ल्ट भी चेक करते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी कर लिया करें बस रिसीवर है star set S R two hundred H D extreme four K ultra H D है और ये इसकी कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है ये जी ये अंदर से हमने देखें ये इसका पेपर वर्क यूज़र गाइड और ये रिसीवर इसको हम बाद में देखते हैं पहले हम इसके अंदर से बाकी चीज़ें देखते हैं जी ये हमारे पास इसका रिमोट स्टार सेट इसके अंदर लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिमोट है हमारे पास ये सामने आपको नज़र आ रहा है उसके बाद ये इसका 1.54 का एडाप्टर यानी कि इसकी पावर केबल जो कि नॉर्मल है ठीक है ये भी आपको मार्केट से भी आसानी से मिल जाएगी और ये इसकी एच केबल जो कि मुझे अच्छी क्वालिटी में फील है नज़र आ रही है ये भी बहुत अच्छी है ये देख सकते हैं आप इसे इसका स्टार सेट वालों का वारंटी कार्ड जो कि पाकिस्तान में तो ये क्लेम नहीं होता इसके अलावा ये इसके सेल जो कि रिमोट के अंदर हम लोग डालेंगे और ये रखी हुई है ये इसकी कुछ गोलियां हैं जो कि इसको नमी से बचाती है बॉक्स के अंदर पड़ा होता है जब तक पैक रहता है तो इस वजह से रिसीवर ये है जी हमारे पास रिसीवर ये देख सकते हैं ये हमारे पास है और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है देखें फ्रंट से देखें सिर्फ पावर का बटन है ऑन ऑफ का ये देखें और यहाँ पे लिखा हुआ है star set S R H D extreme और यहाँ पे पावर सिग्नल्स और फोर के अल्ट्रा एच लिखा हुआ है पावर केबल के लिए पावर एडाप्टर के लिए यहाँ पे ये जगह बनी हुई है उसके बाद अगर आप इंटरनेट डायरेक्ट इसमें वायर लगाते हैं तो ये भी बनी हुई है उसके बाद ऑडियो वीडियो के लिए है यू के लिए है एच के लिए है और अगर आप आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्पीकर्स के लिए है और ये आपके पास आउटपुट इनपुट डिश की जो वायर होती है वो लगाते हैं इसको इसका हम सेटअप करते हैं सेटअप करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ दोबारा ऑन कर लिए हैं ये इसका मेन्यू आ चुका है ये देखें ये यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे ये टाइम है ये यहाँ पे एक्सपेंशन इसमें देखें मोबाइल एप्लीकेशंस हैं अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस हैं तो यहाँ से आप मोबाइल को पहले कनेक्ट करेंगे गेम्स हैं यू है थ्री जी है वाईफाई है आई सेटिंग है सबसे पहले तो आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे ताकि इसकी हम एप्लीकेशंस को चला सकें उसके बाद हम बैक जाते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है देखें जी सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस डिवाइस की star 200 hundred H D extreme है वर्जन देखें 1.10 है और मार्च 10 2021 का है ये जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपने वर्जन उसको डाउनलोड कर ले इंस्टॉलेशन की हम बात करें तो आपने सबसे पहले चार दफ़ा ज़ीरो प्रेस करना है तो ये देखिए अंटीना सेटिंग है तो अंटीना सेटिंग में जाके आपने इसमें जो सी लाइन है जो जो भी आपने पाक सेट है या फिर एशिया सेट है जैसे पाक सेट है 38 डिग्री तो ये मैं इसको ओके कर देता हूँ ये देखिए दिखाऊंगा मैं ऐसे थोड़े से क्योंकि ये स्ट्राइक का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे ये देखें ये आपके सामने कुछ चैनल्स चल रहे हैं ये देखें जी ये चल रहे हैं चैनल सारे अब हम जाते हैं मेन्यू की तरफ अच्छा अब हम इसकी इसके अंदर एक अपोलो टीवी है वो भी फ्री है वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ ज़रा ये मैन ओ सेटअप है इसमें आपने अगर आपकी एल ई डी फोर के है तो ये देखें डिस्प्ले फोर के कर दें एच डी आर ऑटो कर दें पेल कर दें टी वी टाइप और फोर एच ओ थ्री कर दें आपने इसके बाद आपने पेरेंटल कंट्रोल है पासवर्ड लगा सकते हैं कैलेंडर है डेट वगैरह हम सेट कर लेंगे कलर सेटिंग है सी है मेन्यू है ये आप कर सकते हैं फंक्शन है वाईफाई है थ्री जी सिम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर उसके बाद ये देखें न्यू अपडेट आप न्यू अपडेट की तरफ जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपने यू एस नहीं लगाई तो डायरेक्ट आप वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है तो उसके बाद नेटवर्क ऐप्स हैं ये अपोलो है माई ट्यूब है नेट लिंक है royal I P T V है ये सारी के सारी एप्लीकेशंस है यूट्यूब है इसके अंदर ये देखें ये सारी के सारी आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप इसको आपको थोड़ा सा अपोलो फाइव ये ज़रा सा यूज़ करके दिखाता हूँ चला के दिखाता हूँ मैं आपको ये देखें जी हमारे पास ये चल रहा है थोड़ा सा मैं आपको ऐसे चला के दिखाऊंगा क्योंकि स्ट्राइक क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगा यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इस वजह से नेटवर्क का इशू है तो ये देखें ये चल रहे हैं जी तो इस वजह से ये देखें ये चल रहे हैं जी अब मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड पे लेके जाता हूँ वह यूट्यूब भी मैं आपको इसमें ऑन करके दिखा देता हूँ ये देखें जी ये हमारे पास यूट्यूब भी ये सामने आप देख सकते हैं ये चल गए अब इसमें वीडियो कोई नहीं चला सकता क्योंकि ये कॉपीराइट इशू आ जाएगा जी तो ये आपके सामने है जी ये सारी चीज़ें दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आपने देखा कि star S R two hundred H D जो कि फ़ोर के रिसीवर है उसमें उसका रिज़ल्ट आपने चेक किया उसकी वीडियो क्वालिटी चेक की जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बजट रेंज के अंदर है अगर आप रिसीवर की बात करें और अगर उसकी प्राइस की बात करें तो ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है प्राइस कितनी है दस हज़ार पाँच सौ का ये मेरे घर तक मुझे पड़ा है और आप भी परचेज़ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है और उनका यूट्यूब चैनल भी है ट्यूटोरियल ग्रीक के नाम से आप वो विज़िट कर सकते हैं और उनका जो नाम है सैयद तन, तनवीर अली है मेरे ख्याल में उनका नाम जिनसे मैंने ये परचेज़ करवाया जिनकी शॉप से तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है तो रिसीवर बहुत अच्छा है बाकी इसका फर्दर मैं इसको यूज़ करूँगा यूज़ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ओवरऑल ये रिसीवर कैसा है कि ये इस प्राइस में जस्टिफाई करता है कि या नहीं करता और इसके अंदर पोलो टी भी है वो भी सिक्स मंथ मैंने इंजॉय करना है उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है और किसी भी डिश की ज़रूरत नहीं होती तो वो भी हम लोग इसके अंदर इंजॉय करेंगे तो दोस्तों इसी के साथ ही ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हाँ यार मैं आपसे बड़ा नाराज़ हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चाचा जी तो उसी भी सब्सक्राइब कर लो ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ ये सारे तुम मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लो तो ये अच्छी गल नहीं तुम मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं करते ठीक है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनों को खुश रखें अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद